Я говорю свое имя, но как об стенку горох. Оно прогрызает время, будто голодный крот, будто мясистый варвар. Я прорубаю путь даром мечом по барам и еще где-нибудь. Я выпиваю стопку, и огонь по нутру проползает сквозь глотку, будто змея в нору. Я встаю истуканом, где столы, средь толпы, вечеру вечности мало, ибо стихи правы. Рыбы гниют с головы в аквариуме тщеславия. Ибо где были вы, пылью места те стали. Ибо где я стоял, голос мой звучный, сочный, вас под себя подмял, будто бы ритм строчки. Ибо мой крест — это слово. Чокнулись Бог, сатана. Вы произносите снова все мои имена.